Что ж, всем привет! В данном видео подробно разберем то, как отключить автоматические обновления Windows 10. А, нередко данные обновления нам прилетают с различными багами, после них может что-то не так работать, либо же что-то вылетать. А, зачастую они большинству пользователей просто не требуются и а, просто начинают раздражать вот это постоянное обновление системы, которого вы вообще не планировали после перезагрузки компьютера или еще что-то а, в этом роде. Что ж, как же их отключить? Для того, чтобы их отключить, нам потребуется скачать специализированную утилу для отключения данного обновления. А, данная утила называется Windows Update Mini Tools. А, просто прописываете в поиске своего браузера название данной утилы и находите. Я же лично буду скачивать, к примеру, а, вот с этого сайта а, данную утилу. Это Soft а, Portal данному сайту, потому что я доверяю, это не реклама. Просто отсюда буду скачивать. Нажимаем «Скачать» для начала обновления. «Скачать с сервера Soft Portal». И сейчас через 8 секунд у нас начнется загрузка. То есть мы будем сейчас полностью делать все с нуля. Пошла загрузка нашей утилы. Как только скачается архив, а, мы начнем уже установочку. А, по стандарту обновления у нас устанавливаются. Переходим в этот компьютер. А, далее, дальше не, не в этот компьютер, точнее, а в настройки. Здесь у нас есть обновление и безопасность вкладочка. И здесь у нас центр обновления. А, вот сейчас вот высветились а, на данный момент а, вот эти вот обновления, которые я бы, в принципе, мог бы и не ставить. Мне без них, в принципе, нормально работает за компьютером. Как видите, здесь нигде нет не приостановить. Обновление максимум, что можно сделать, приостановить обновление на 7 дней. Ничего по отключению обновлений здесь у нас нет что довольно-таки плохо. Особенно для серверов. И, к примеру, если на майнинг ферму а, вы ставите а, себе а, десятку, то это уж совсем ни в какие рамки у нас не лезет. Постоянные обновления просто заколебут. Далее создадим здесь тат папочку на рабочем столе. В нее скопируем содержимое архива, который к нам пришел все содержимое архива мы скопировали, заходим. И здесь у нас есть версия программы для 64-битной операционной системы и 32-битной операционной системы. x86 это 32-битная операционная система. У меня 64-битная операционная система, поэтому я буду запускать 64-битную. Нажимаю «Запуск». А, лучше, конечно же, делать запуск от, имени администратора, а вирусов в этой программе никаких нет. И здесь у нас есть вот такой вот функционал. Здесь можно посмотреть установленные, скрытые, историю обновлений. А, как вы видите, можно посмотреть а, Windows Update. Здесь у нас есть. И здесь а, искать обновления, включая драйверы, включая замененные, режим офлайн. Если вы поставите режим офлайн, к примеру, да, и нажмете кнопочку «Загрузить обновление», здесь у вас а, покажет ошибку, то есть а, а, при режиме офлайн э, система сама не сможет установить никакие обновления, вы точно можете быть уверенными, то, что никакие обновления у вас лишние не установятся. Дальше здесь у нас есть службы обновлений, нажимаем сюда и, как видите, здесь Windows Update у нас выбрано по умолчанию. И запуск обновлений, автоматические обновления. Здесь можно выбрать «Отключить», режим уведомлений, только скачивать по расписанию. То есть сами видите а, полностью весь список. оставим «Отключено». И здесь никаких обновлений у нас автоматически устанавливаться не будет. А, сейчас нажмем «Проверить». У нас пойдет проверка нужных обновлений, которые, в принципе, а, можно поставить. Сейчас идет поиск обновлений через данную программу. <clears throat> После чего нам высветится а, список различных обновлений. И мы сможем уже выбрать те, которые непосредственно нужны нам. То есть здесь включая драйверы сейчас на данный момент ищет Что ж, ждем, ждем, ждем. Программку можно уменьшать. Сейчас он ищет обновление у нас. Вот он нашел э, все необходимые обновления, которые есть. Ну, в принципе, вот эти вот обновления, они есть и у нас, а, то есть э, в стандартных параметрах обновлений. То есть накопительное обновление Windows, э, оно тоже присутствует. И драйвера, э, драйвера для процессора здесь у нас есть. То есть можете установить, можете не устанавливать, можете выбрать, что вам надо, установить, либо только скачать. То есть здесь уже все зависит от вас, а, на ваш вкус и цвет. Я же сейчас а, а, поставлю все эти обновления, пускай они уж ставятся. И начну установку. То есть сейчас у меня пошла уже установка данных обновлений уже через данную программу. Тем самым я вам показываю то, что ничего страшного здесь в этой программе нет. Я сам при вас ей пользуюсь и абсолютно не сомневаюсь а, в этой программе. Надеюсь, данное видео было полезно и информативно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши мнения и комментарии по поводу данной программы. Всем спасибо за просмотр, всем пока!